la alfabeto litero co caffo caffo caiero caiero caito caito camello camello Camerao, camerao. Canguruo, canguruo. Cantistino, cantistino. Gatto, gatto. Coco, coco. Carayono, carayono.